هلو everybody شلونكم طيبين ان شاء الله طبعا كلنا شفنا الفترة اللي طافت شلون اول ما صارت ازمة الكورونا والحذر اللي صار والقعدة في البيت طبعا الناس اللي مو متعودة على قعدة البيت فتحس ان بيتهم او بالذات دارهم اللي قاعدين فيها فوضوية على قولتهم انا شخصيا اكتشفت فعلا ان لازم يكون مرتب دارك او المكان اللي انت اغلب وقتك قاعد فيه بحيث انك تكون مرتاح نفسيا يعني. متأقلم مضبط أمورك تقدر تنظم وقتك ومن كذي جايب لك account كيوسكوي هذا راح يساعدكم انك تختار شغلات ترتب فيها دارك تسوي لك نفس corner كذي حق الاسترخاء ترتيب افكارك اولوياتك تكون قاعد بدارك وانت مرتاح بدال الفوضى اللي كنت عايش فيها من كذي روحوا على ال account وتشيكوا على شغلهم راح تلقون عندهم استيكرات حلوه عندهم كفرات حق الكوشيات اكو عندهم تعليقات حق الضوفه آه، فناتك وشغل حلو فمن كذي ابيكم كلكم تروحون حق ال account وتتابعونا وراح تلقون شغلات ان شاء الله بتعجبكم وخلكم ترغبين المسابقه فمن كذي اتفقنا اذا account هم وصل لل 1000 followers راح يبلشون يسوون مسابقات لكم آه، شغلات حلوه على قولتهم فناتك وشيء حلو بيعجبكم والفال لكم بالفوز ان شاء الله سي